adduunka sida mudanaha iga horreeba xanuunaa jira aad baa loo qaylinayaa ilaah maadi laakiin nagu inaan ka ladannahay iyo aad moodaa iyo weliba dadkeenu taxadir badan ma sameeyaanoo waxyaabaha laga hadlaayo dabantalooyinka lagu bixinaayo lagama hadlo lama tixgeliyo laakiin waa laga ladan yahay inkastoo xilligii qaboobihiina ee lagu jiro taas alle maadigeey Eh, wax walba horta sida yihiin ama loo og ama haddaad u maqasho ama aad u og tahay la sheegaa halkan caafimaadka cusbitaalka weyn guud baa la dhibaataa ka jirta iyo meelo kaloo la midaba ah. sidaa warka haddaanu ku maqli weyma tegin anugu oo ma odhan karo waan caddaynaya waan arkay meli waa la sheegi doonaa eh, nin walba hadalkaa sugan eh, ma jeergaranaysa adigu meesha Eh, wax weeye markaa waxaa dhibaatadaa ka mid a ah. waxaa laleeyahay dadka dhoofaya warqad caddaynaa la siiyaa maaliya xanuunka inaanu qabin kuyuu baa loo galaa baa lahaa halkan isbitaalka aad loogu jiraa waasaan hadda maqlay halku dadka lacag baa laga qaadaa baa liibu shan iyo afartan doolar lacagtaa uma xaruntaa la dowladda wax jiiwana dadka qofka loo gooyo oo lacagta loogu daraana ma jirto qaab loo isticmaalayana lama yaqaano hadday jirto saa loo sheegayaata dad badan baa sheegayiin dee ha loo xerayno dawladda hantida ay leedahay oo lacagta dawladda de ha la xereeyo dadkana hawsa shaqaalo ku filan waddanka waa loo hayaa ya caafimaadkuna waa leeyahay caafimaadkuna way leeyihiin shaqaalo ku filan dadkaa loo sameeyo dadka leliyuyu bay u gelayaan meja way ku raagayaan oo wakti dheer bay ku qaadanaysaa ha fudaydiyo hadday hargeyso tahay iyo hadday meelaha kale cusbitaanada tahay dadkan waxaan ku goorinaya halkaasaa lala joogaa qofkii aan cudurdaarkana lahayn halkaa cusbitaal goortiisa makrifoodhaha jira iyo halkan khayalada horteedii la dhigaa xagga wacyigelinta marka laga hadlaya shaqaysaa dadka u sheegayaan leeyihin talaalkii waa la hayaa lacag laidinkama qaadayo istallaala leeyahay oo loogeysiinaayo dadkana wax ku boorinaya ilaahay baa wax daweeya oo sidii hodana u sheegay hadda igu warreema u sheegay caafimaadka iyo cudurkuba gacanta ilaahay buu jiraa ilaahay waxaan ka rajaynaya inuu naga badbaadiyo dhibaatada xanuunkaas oo ilaahay naga badbaadiyo dadkuna inay taxadiraan shay qaata la idhahdaa qaataan waa waajib qofkii cudurdaar qe waa gaar sidaa awgeed waxaan odhanayaa dadkuna ha u dhega nuglaadeenoo ha istalaalaan oo ha raacaan talooyinka iyo awaamirta halkaa laga bixinaya runtii wasaaraddu xagga aad bay uga dadaaltaa waana reer dhul badan oo ay joogaan oo inay gabdho weliba hawlana taagan qofkii istallaalayow lacag lagaa dooni maayo waa halkan istallaal la leeyahay aad buu uga ammaanaya runtii taa taana waxaa leeay dad ha u dheganuglaado oo hadday halkan tahay iyo hadday gobollada tahayba ha loogu dheganuglaado tan labaad taxadir waa inay gashaa wasaaradda waa inay aad uga taxadirto oo qorshaheeda yeelato waxaa la leeyahay waa inaga dhulka abaar baa jirta abaartu cusuro badan bay la timaataa cudurro badan baa yimaado marka abaarta nafaqadara timaada waxyaaba badan oo la mida ah, iyaa yimaada taana waxaan odhan lahaa dadku wasaaraddu taxadir iyo qorshaha ka yeelato way iga horreysa aniga anigi hadday iyada tahay haddii tii ka horreysa ay tahay ba taxadir badan baa loo baahanya in looga fikiro amuuraha taagan waayo abaar haday timaado dee waxaa ma jiraa waa dhibaato weyn ina abaaro ay leeyihiin taana taxajira laga galo xanuuno badan baa dilaaca markaas sidii wax looga qaban lahaa asalaamu calaykum waraxmat